l'or. L'or de se réveiller. Seigneur. Ça, c'est pour moi. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Ça, c'est pour moi. Dans sa liste. Vous êtes révoqué, déchu, exilé. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai un petit plan pour tous nous évader. Nous rentrons à Madrid, nous conspirons. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me vois la reine. César, ça va aller chercher dans les combien Oh, dans les 3 à 4 millions du ducats, sire. Je Italienne. Ah, c'est une grosse folie. Hein? Petite folie. Ah! Lâchez ça. Lâchez ça. Oh! Vous êtes sort Tout à fait sort. Oh, ben ça alors. 8h c'est